Eta... Presidente jauna, jauna Andreak, bai nik e, aurreko parte hartzean e, komentatu dut, positiboaki baloratzen genuela e, ituna, eta esaten nuen askoz gehiago gustatzen zitzai dela eh, estatu ituna arsion bategatik. Me gusta más lo de pacto esto que pacto nacional porque mi nación es Euskadi. <clears throat> Estaten nuen ere bai oso e, zala eh, ea bat gentozen diagnostikoarekin. Ordu nire horrengo honetan, badatu batzuk aipatu nahi ditut, ba, guk egiten dugun, ba, egoerari buruz jakiteko bat gentozen horrekin ala ez, ez? Zer, orokorrean esan edut, adibidez, 2006ko estatuaren aurrekontu orokorrak, I zibila eta militarra, zimila milioi ziran. E, zientzako inbertsioak, amarka da bat, atxera egin du. 2006ko baino gutxiago izatean, hau da, izan da, e, aurten, zimila eta eta gutxiago. Gaurko gobernuak, eguneko e, bat komasei eskaintzen die ikerketari eta berreikuntzari mila amarreko helburutik, gara hartan zala eguneko bi iristea, nahiko urrun. Espainiako Unibertsitate Publikoetako mutxoa, berri inbertsioa, eguneko amaboz iru, murriztu egin daire ere bai. Eta inbertsio publikoko 6 euro bakuitzeko bat desagertu da. Presion aldatikan, ikerlegatik gaztua pasatu da, bazira batean baziran zazpimila zazpireun, e, eh, barkatu, zazpimila zazpireun eh, euro, 6.000 laureu larogita batera. Hau da, eguneko ama 6,5 gutxiago. Espainia, Europako bederitzigarren herri garestien bihurtu da, horrela, gradua unibertsitatean ikasteko. Europarrak sortzigarren herria dira masterreko prezioa altuenekin. Graduen prezioak batez beste euneko hogei komasei igo du. Masterren prezioa euneko beroita koma zazpi gehiago igo dute. Ikerlen aldatikan, azken urte hauetan, eun eta oita zazpi mila ikasle gutxiago ditugu universitatean. Bekak murriztu egin dira ere, euneko oita zazpi. Eta irakaren aldatikan, universitateak galdu ditu lau mila irakasle. Irakasle ikertzaie eh, gutxitu ditu, baita ere, administrazioko eta zerbitzuetako personala. Gaurko politika da amar irakasle erretiro bakoitzaren bat soilik ordezkatzea, txantilloi zahartzea eta kontratazioa ez berriak eraginez. Orduan, hauz dira datuak eta ministroari ezerten nion ere, agian behatu behar genuen, ia iturria datuak hau jasotzeko, ezea berdinak diren ala ez, baina hau ditiran otzean ezagotzen ditugun datuak ez. Eta nik uzut horrekin, igual bat gentozula denok. Orduan, urrengo izan ditzateke, onartzen badugu hau dela egoera nora joan nahi dugu. Eta segurazi joan nahi dugu norretan, horabi horretan, gizarte berak esaten dugu nahi duguna. Zer da deno nahi duguna? Bai zuek, bai zuek, guk, zer nahi dugu? Ba, Espainia osoan eukitzea Unibertsitaterik oberena. Bai ala ez, universitaterik oberena. Hori aldo kan agian aldea dago, eta hori importantia da, nahi dugula ere unibertsitate horretan, ez bakarrikan aberatzen seme alabak, baizik denon e, Hau da, langileen semealabak alabak ere hor eukitzea. Eta horrek ze suposatzen du, ba horrek suposatzen du, bai tasak murriztea, eta bai suposatzen du ere, zea beka politika aldatzea eta gehitzea eta ba, iriztea, ba, bueno, e, ikasi nahi duenari aukera eman ikasteko. Hori da, zagunei duguna, eta hori da, uste dut, egin behar dugun e, Orduan, unibertsitateko e, itun berri bat, bai, itun honetan parte hartzerakoan edo egiterakoan nortzuk parte hartu dute, afektatua doden guztiak, hau da, bai ikasleak, bai irakasleak, eta bai pertsonala unibertsitatean egiten du personala, eta sindikatuak, eta bai, hola, denok bat ez, egin beharko dugu, ba, itun hau aurre eramatea. Argi eta garbi usten, eta uste dut, hau dala guretzako, guretzako importantena, eta oso importantia denez, eta batzuek pinganillo jartzen ez duenez, esango dut. En la universidad no sobran profesores, en la universidad no sobran alumnos y alumnas, y en la universidad no sobran las becas. Muchas gracias, senadora.